mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi uyu mwanya kandi tugira tubane kugira ngo twumvirize ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mbere uriteguye mugenzi kubana nanjye mwakino kiganiro ikigwa tugiye kwiga kiri bube icigwa gikurikira ico twari twize mu cigwa giherutse inyuma twari twabonye ukuntu icaha catanguye icaha cabaye kibi kivuye mu muntu yari yitwa mwiza ari mu rusuferi inyuma yo gucumura kwiwe yaciye yitwa satani bisobanura ngo umugararizi se w'ibibi byose rusuferi twabonye yuko yikujije yishyira hejuru yigira igihangange gikomeye maze kubwo kwishyira hejuru kwiwe ubwibone aburutisha ibyiza hamwe n'ubwenge imana yari iramuhaye gutyo agwa mu cyaha amaze kugwa mu cyaha twarabonye y'uko imera n'imperuka yavuye ati buri hano ku isi maze aza kurondera ikiremwa cyari cyarazimiye cyari igisebo gikomeye ku mana ijuru rirandura ibitwara bibonye mu cyimba giherutse inyuma ushaka kubikurikirana neza ndakurarikira kugenda hano hepfo kugira ngo urabe icyimba duheruka kubona nawe bino bikurikirane turagomba kumenya mbega mu gihugu cy'ibyiza ni hehe mbega kugira dushobore kuba mwabona ubuzima bugoye gutya byagenze gute none ni ibyahe dufise byizigiro dufise uyu munsi ni ukuvuga yuko aricyo kigwa tugiye kurabira hamwe kubera yuko ikigwa tugiye kurabira hamwe cyoco gica kivuga ngo icireguro c'imana umwitwarariko imana yaciyigira kugira ngo yerekane uku ubweranda bwayo mise ara place de la fidelite imana yaciye ihitamo gukora ikintu kidasanzwe kugira ngo ishobore kwereka abandi bamarayika hamwe n'abantu bose n'ibintu byose ubugerana bwayo buhoraho ibintu byananiye satani imana yategereza kubyitega ko ikindi kiremwa giciriritse cyane ariko kandi gikomeye imbere y'abamarayika mbere n'imbere ya rusuferi mbere y'uko twinjira mu cigwa na cy'uyu munsi nkundira dusenge uhoraho mwami kibirengeye kizima izina ryawe n'irihabwa icubahiro mwami turakwinginze ngo uze utuyobore mwa kino cigwa mw'izina ry'umwana wacu yesu kirisito amen ubwibone kwiduza hejuru no kutumvira kwiguma kwinarije kwigira igihambaye ibi byo byatumye satani ata ubwizigigwa imbere y'imana mugenzi ikintu gito gusa nawe kirashobora gutuma utubwizigirwa imbere y'abantu imbere y'ababanyu imbere y'abagutwara mbere n'imbere y'umuryango wawe uri umugabo ushobora kwitwara nabi mu kujya kubiyayura mutwe mu busambanyi hamwe n'ibindi bikaba byo gutesha agaciro abantu bahora bakubona bakajugunyira bagatinya bagasigara bakubona kukengeretse ibi byahereye mu ijoro mu rwandinzi hamaze gukiburirwa kw'inosi nk'uko twabibonye mu cyigwa giherutse inyuma isi ibona umuvumo kubera yuko umugarariji yari aducukiye afise umujinya mwinshi muti byari byagenze guti igihe satani ariko ara rega abandi bamarayika arebye imana imbere y'abandi bamarayika mu ijuru imana yahisemo gukora ikintu kidasanzwe cya kindi yari yaragamije uhereye mu ntango zayo za kera yategerezwa gushyiraho ikirema kidasanzwe gitegerezwa kuba nk'ikigwanishwa ruhonyanganda kiza kugira ngo kiremure icyaha cyari cyamaze kubaho haba ku isi n'aho utari bwashyirweho haba no mu ijoro nta niravuga ngo ndi bubigenze nti eh, byari ibintu bikomeye cyane kubera yuko murumva yuko ibintu byari byayangaye imana iramanuka hariya mu itangurira igice cya mbere umurongo wa mbere gushyika mirongo itatu na rimwe imana irema ibintu bitandukanye kubera yuko isi yari yuzuye amazi kandi umwiza wari ufutse idamba gutyo imana ihitamwo kurema umuco kugira ngo umwiza ushobore kugenda kandi imana ihejeje kurema umuco yo na yesu hamwe imana data umwana hamwe na mpemu yera bagira inama yo gushyiraho ikintu kidasanzwe inyuma yo kugabanya amazi irusi akaboneka inyuma yo kurema ibyatsi no gushyiraho ibikoko mbere n'ibyaka mu itazanure hamaze kuba ahantu hasharigiye ubuzima bworoshye ibintu bimeze neza imana izana ikirema kidasanzwe iravuga ngo tureme umuntu imana itora ivu iraribumbabumba ikoramo ikintu kifise ishusho nk'iy'imana maze icyo kintu ikitwa umuntu maze uwo muntu imana hariya mu itangurira igice cya kabiri imana ngo iramusinziriza imukuramo ubundi muntu bahuje niwe eva gutya imana irema ibiremwa bibiri ariko kandi kimwe kivuye mu kindi eva avuye muri adamu byari ibiremwa byiza cyane hariya mu itangura igice cya kabiri ku murongo wa kabiri hatwereka ikintu bidasanzwe aho nyene isabato iciraza yinjiramo imana ikorana ibirori byayo bidasanzwe hamwe n'ibiremwa bya mbere imana yari ihereje kurema mbese ukuntu byari bishimishije ukuntu adamu hamwe na eva bari kumwe na data n'umwana na mpemu yera bararyoherwa abamarayika natujitwiza baririmba n'ingabire zidasanzwe bahawe maze ibinyabugingo bigatererijwe hejuru yewe ukuntu byari bimeze neza mwa kino gisagara gisharije mwa bino biremwa bishasha ibikoko ni bishasha nta gikoko na kimwe kijyana ibyatsi byose n'ibiti byose byose bifitiye akamaro ikiremwamuntu byose ibimota bikarungika akamoto kabyo ibishobora guhuhwa n'akayaga bikaririmba nabyo nyine bikarungika amajwi yabyo maze ibikoko nabyo bizi kuvuza za matowazi bikaja ko abamarayika bakaririmba maze umuntu ari kumwe n'umugore wiwe eva bakaryoherwa imigisha y'imana nayo ikabanza ko byari ibintu byiza cyane mugenzi ngukumbuza mugenzi ni ibintu byo kwifuzwa nanjye nkora ndabyifuza eh, ni byiza pe ni byiza ubu twabuze ikintu gikomeye kubera ko bivuze ngo twabuze ikintu gikomeye ushobora kuvuga ngo byaciye bigenda gute satani araraba mu biremwa bindi imana yari yaremye haruhande y'abantu ngo inzoka yari nziza cyane kandi ngo yarusha ubushobozi ibindi bindi biremana yari yaremye maze kubera yuko igihe adamu na eva batembera mu itongo rya edeni eva yaritegereza inzoka ukuntu yaguruka n'ubushobozi bwayo ukuntu bungana akaryoherwa cyari ikiremwa eva yitegereza cyane akaryoherwa imana ijyana adamu iramwereka ati ibiti byose byo mu ino wemererwa kubijya ariko ikiri hagati muri ino cyombo gitandukanye ikibi n'ikiza niho hari urufunguzo ntutegerezwa kukijya ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza byanditswe byera byerekana yuko imana yakomeje kungika abamarayika bayo igihe adamu na eva batari bwacumure imana ikabigisha iby'umugararizo watanguriye mu ijuru n'ukuntu satani yakororewe ku isi kandi yuko afise inyigisho mbi yica yuko yifuza kononera imana ikintu cyose gishoboka ariko imana kandi nk'uko twabibonye yari yaremanye ibiremwa byose umwidegembyo byo mu ijuru ni kuvuga abamarayika hamwe na rusuferi bose imana yari yabaremanye umwidegembyo wo mbere n'umuntu adamu na eva bategereza kumva inama imana ibagira yari ibabwiye hariya mu itangiriro igice cya kabiri mirongo mirongo ibiri n'indwi ngo nta kabuza muzopfa hamwe murenga kwa rino tegeko mukarenga ku ibwirizwa ryanjye ndababwira ngo muzopfa nta kabuza mwibuke imana icyatumye umuntu wari kugira ngo ishobore kwerekana ubushobozi bwayo satani aca mu nzoka agenda yiherereye n'akajwi keza eva atari kumwe n'umugabo wiwe maze aramubwira ati ariko n'iby'ukuri imana ibabwiye ibi n'ibi e, eva atangazwa no kumva umuntu azi inzoka ku bizi by'imana yababwiye eva yararyohewe cyane no kumva ikintu kizirikana iby'imana yaravuze eva muri we yari afise kamere yo kuzirikana ibyo yabwiwe yategerezwa kuzirikana ntiyibagire icyo kintu eva yaranezerewe no kumva inzoka ivuze amajambo nk'ay'imana eva atangura kubona yuko inzoka ari imvuga kuri eee eh, abantu turi kwambara amakoti tugaturana za bibiriya kugira ngo aba ari byo dukoresha by'ibanze kugira ngo tuzimize abantu iyi niyo ngendo yo guhera kera kwa satani yahotse arondera guhera ku by'imana yavuze kugira ngo ashobore kuzimiza ngenzi na cyane cyane nka kino gihe cy'imperuka bibiri iduhamagarira yuko mm, ngo satana azokwiyambika ishusho ya marayika w'umuco hariya muri make igice cya mirongo ibiri na kane hoho yesu yigisha ko benshi bazoza mu izina ryanjye bakora ibitangaza byiza byinshi mu izina ryanjye bazoti buri juru bakamisha amazi bimura imisozi bakiza indwara hamwe n'ibindi bitangaza byinshi ariko bagenzi nk'uko tubibona muri byakozwe n'inkumi igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu hari hariho dayimoni iyi dayimoni yarashobora kwamamaza ubutumwa ikirukanka tiyewe bantu bo mwa kino gisagara nimuze abakozi b'imana baje ariko kandi ya dayimoni dutegereza guhindura amaso meza tugasenga kugira ngo dusabe imana iduhe ubushobozi bwo gushobora gutandukanya gukariza yesu aduha imirimo kure ubushobozi bukomeye bwo kubibona ngibi biciye mu gusenga hamwe no kwizera yesu aca atubwira ngo muzobamenyera ku byo bama mugenzi ukwiye gusuzuma inyigisho wigishwa kubera yuko hariho abantu benshi bazoza igihe yesu umwami wacu kirisi azobaje bavuga ati mwami mwami ntitwasenda amadayimoni mu izina ryawe ntitwavugishwa mu izina ryawe mbega abantu nakijije bangana iki mu izina ryawe mbega biriya bitangaza sinabikoze mu izina ryawe hariya muri matayo n'igice cy'ikirere havuga iki yesu azobabwira ati ndi mbere mwarakora inzira mwe sinigeze mbamenya bazaca bagenda hamwe n'abo bahenze bose bahabwa ibihano mu muriro udahera mugenzi satani yahereye kera yinyegeza mu nzoka atangura kubwira eva amajyamba imana yari yamubwiye ariko satani kubera yuko ari umubeshi ahindura akantu gato gato gusa kugira ngo ashobore guhenda abantu ibyo imana irababwiye byose aramubwira mbere aramushyira ko n'ukundi kuri epatarazi aramubwira ati kumbure hari ibintu imana yabahishije kubera yuko mu by'ukuri adamu hamwe na eva ntibari bazi ko ibi cyari cyo ngo bashobore kucibonera ariko satani wewe yari yamaze gutangura guhonja ku bubi bw'icyaha n'ingaruka mbi y'icyaha yari yakoze yari yatanguye kubona ikibi aravuga ati bagenzi ati mwebwe mwibereye mu munezero ntabwo muzi uburibwe aramubwira ati munsi wokijya kuwubona ejo araryoherwa aravuga ngo nubona abantu uyu munsi barigereza ko kubera yuko njyewe n'inzoga zanyishe nifuza yuko noguha ko nawe ukibonera batatu babirabo ukababona urukundo abakobwa umusore akababesha tunifuza yuko dusambana uwo ubona urukundo pe wowe ubona urukundo ndagukunda ntabwo ugasambana eh, hariya batangura kugenda nk'uwahengamye kandi wari umuntu ugororotse neza w'amafuresheri abantu nyine bobonawe bakishima cyane ibibazo bikakuzira bagenzi satani nuku yerekana akwereka ingaruka mbi uzobona hari ikintu cyiza utobona ariko akaba ari ingaruka mbi agiye kukwereka ariko kandi Satana ategereza gukoresha ububeshi kubera yararambye aramubwira ati hamwe numubwira yuko azopfa ikinyoma coba kirangiye ariko satani kugira ngo amuryoshyaryoshe noneho imana yari yakoresheje irivuga ngo muzopfa nta kabuza itanga igice cya kabiri umurongo wa mirongo ibiri n'indwi maze satani nawe acavuga ati ntaba n'inteke ntimuzopfa seka bisobanura iki bishaka kuvuga ngo haba upfa noneho ngo haba n'inteke setime shoze turayizi imposibure ni ibintu bidashoboka yuko bazopfa ntibazokwigira bapfa umunezero uruzura muri eva aravuga ati kumbe ndashobora kurega ku by'imana yamariye maze nanjye nkihereza kuri icyo cyamwa simfe o mbega inkuru nziza eva yabura kuri icyo giti arajya ashyira no ku mugabo wiwe na wenyine arajya ni ikibazo gikomeye mwa kino gihe cyacu na none eee eh? abantu bari guhabwa inyigisho zizimiza maze bakigishwa n'izindi nyigisho z'ibitangaza ku buryo yumva yuko shaka ugumura umusambanyi shaka ugumura umwicanyi shaka ugumura umubeshi shaka uguma uganzwa n'akamere kawe icaha ntikikuvemo ariko njyewe nze ndakwemeze yuko imana igiye kugukorera ibitangaza ibitangaza bikuye hehe gupfa ugiye gupfa ruheriheri kukubwira gutyo bimeze nk'umuntu yofata akagukura mu byangombwa byose by'umubiri maze akakwizeza yuko ugiye kubaho kandi ugiye gupfa bimeze ntaho wo kwambika umupfu kositime ukamwambika n'amarori hamwe n'agashako ukamuhagarika kandi yapfuye eh? muri gihe caca abantu bakeneye kumva inkuru nziza bakeneye kumva yuko bemewe n'imana bakeneye kumva yuko ejo ari heza bakeneye kumva yuko ibintu byose bishoboka ariko satani arabafuka amaso kugira ngo boye guhabwa imburi yuko bakwiye gutandukana n'icaha uku niko byagendeye eva eva araryoherwa araseka aranezerwa aho byakabaye ca nanjye ngiye kubifungura ariko kandi sinzopfa ngenzi ibi niho havuye haza n'inyigisho za immortalte de inyigisho mm, za nyimotatedorane ngo umuntu ntapfa eh, ngo umuntu hapfa kino kibiribiri gusa hama ngo umushanupfa maze umuntu agaca ngo yitabye imana ngo arapfuye umuntu apfuye ngo yitabye imana kubera yuko satani amaze kubona ibintu bihindaguritse ibintu bibaye bikomeye yaciye ahindura sisiteme hari ukuntu acangacanga ibintu ibintu akabicanga abantu akabacanga maze aca abahinduriramo ikintu gikomeye aravuga ngo noneho ubu rero hapfa kino kibiribiri ariko ngo umushaha wewe uzoca mu ijuru abasambanyi umushaha uzoca uja mu ijuru abantu biba ibisuma umushaha uzoca uja mu ijuru maze ibintu byiza byiza ariko tugumane ibyizigiro bitabaho kubera yuko icyaha twagishize muri twebwe igihe icyaha cyari kimaze kuza muri eva igihe eva yari amaze kurya yari kuba ijambo ry'imana ryari ryavuze ariko kandi hari hamaze gucumura urubavu rwonyine ibindi biremwa byose byaremeye muri adamu byari bikomeye adamu umuntu hari hamaze gucumura urubavu rumwe ariko kandi hari hasigaye igihimba gikomeye n'imbavu nyinshi adamu yategerezwa kugira ibyizigiro mu mana yuko imana iri mu muremere uwundi mugore yamara adamu yiyumviriye gusa ku kintu kimwe mugenzi kwiyumvira ku kintu kimwe mwa kino gihe cyacu bishobora gutuma ugwa kwiyumvira ati imana rero ko yavuze uku maze ukirengagiza ikindi imana yari yaravuze mugenzi bishobora kukugwisha ushobora kuvuga ati ni byiza kuba yesu yazutse akazuka ku munsi uyu n'uyu ukavuga ati ku bw'ibyo ibiye ko yabaye reka bikureho ikindi kintu cyari gisanzwe gihari ariko nagira nakubwire twaye wowe n'ijuru ibyo bintu byose naho wobigira wowe uri kuratakara uku niko byagendeye na adamu adamu ntiyagize ukwizera mu mana yarondeye kwigwanira ku giti ciwe maze ukwigwanira kwiwe yemera kujya nawe ku giti imana yari yababukije kandi abizi neza agiheza kurya icaha kiba kirasakaye ku isi yose Umuvumo uradutse itegeko ry'imana nk'uko ryavuga umuntu agiye kurimbuka iyi ni inkuru ikomeye cyane haba njyewe haba wewe ntabwo uba ugihari twese tuba turi abo gupfa noneho ngo ntituba turi abo gupfa ahubwo tuba twarapfuye ni niko ndabivuga ibyizigiro mbega byari biri hehe ariko ngo umugambi w'imana yaciye mugenzi ngiye kukubwira uyu munsi ni umugambi udasanzwe imana yaciye yumvira gukora niwo mugambi ngiye kukubwira uyu munsi kugira ngo mugenzi uwumve uwuzirikane icaca maze kubu mwiza w'umuntu twese twari twaremeye muri adamu adamu akimara gucumura twese twari ducumuye naho ntari bwabeho nari ncumuye ntaho nawe utari bwabeho ariko wari ucumuye mbega ibyizigiro byari bisigaye hehe kari nkuru y'amarira hmm? uru rupfu bagenzi tuvuga ngaha ntimugwitiranye n'urupfu rwo gupfa uru dupfa rwo gusinzira yesu yitwa gusinzira rwa rupfu ruheyiheyi ikiremwamuntu ntikize gisubire kwirukwa ukundi ariko imana ihegeje kuvugana na bano bose ikavugana na eva ikavugana na adamu hamwe na satani iratangura ati wewe wanzokawe kubera yuko nawe wavumwe ugiye kuba mwabuno bugingo ubu bumeze uko imivumo iraza itendukira ku byatsi hamwe no ku bikoko ariko kandi imana iravuga ngo ibi bintu ntibizohora uko ku murongo wa cumi na gatanu igice igice cya gatatu cy'itanguriro imana iravuga ngo nzoshira inyakane Eh? iyo bavuze hande burya baba bashatse kuvuga ikintu gitandukanya umuntu n'uwundi kuriya dukunda kuvuga mu kirundi ngo ngo turabateranye ngo bariya bantu ngo barabateranije imana iravuga ngo nzoshira inyangane urwamo runuka hagati y'urubyaro rwa satani hamwe n'urubyaro rwa eva yamaze guhinduka eva hamwe na adamu basaba imana ikigongwe maze imana ibagira isezerano ridasanzwe y'inyankane iyi nyankane nayo yategereza kubaho yagiye kubonekera hariya ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe umwagazi w'intambara akeregwa arapfa maze amaraso ya mbere araseseka kugira ngo adamu na eva baronke ikibasova baronke imyambaro bambara kuko bari bambaye ubusa adamu na eva bagumiriza iryo sezerano mu mutima wabo nicyo cyatumye ibitubibonera mu mwana wabo wa mbere babyaye hariya mwitanga igice cya kane bakira mwita kayini bisobanura turamubonye uko bagumye bararetse isezerano ry'imana yari yabagiriye yuko izuba barungikira umucunguzi rero eh? icyaha kimaze kuza imana ku isi yacitanga kurondera uburyo bwo kukigwanya bwo kucirukana maze ibyo nabyo nta bundi buhinga yategereza gukoresha atabi ku mwana wayo w'ikirenge umwagazi w'intama yatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi mwa kino gihe twariko turavuga nk'uko tubibona hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohani igice cya cumi na gatatu umurongo w'umunani imana irifuza yuko tumenya bino bintu satani amaze gucumuza bano bantu yabaye umwami w'umwiza se w'ikibi cyose abanyefurezi b'igice cya karindwi mirongo wa kabiri uyu kandi yabaye umurezi wa bene data umuguranyi umuntu mubi cyane azimiza ibyagishuriwe igice cya mirongo ibiri umurongo wa gatatu haruhande y'ibyo muri yesu nawe acacika umucunguzi umwami atagira akanenge kandi yifuza guhindura ubuzima bwawe ngo bwoye kugira akanenge rusufero satani yuzuye ibyaha nawe yipfuza yuko uba umunyabyaha kandi igihano cy'imana nticyahavuye yesu amaze kudutsindanishiriza ku musaraba akamanikwa ku giti kugira ngo ibyaha byanjye n'ibyaha byawe ndonke amahirwe yo kubikurwako hamwe ntohitamwo kugira ngo ibyaha ndabikurwe ko impera n'imperuka nzorimbuka kubera yuko icyaha ntikizokwamaho uhisemo kuguma mu cyaha satani umwami w'umwiza azoba umwami wawe kandi igihe azoba arimbutse nawe muzorimbukana ariko kandi yesu we wazokwamaho afise ubugingo budahera nibwo yifuza kuduha ariko kandi kugira ngo adushikane muri uwo muco utangaje nk'uko yaje ari umuco nk'uko tubona nk'uko tubibona muri yohana igice cyaho cya cumi na kabiri umurongo wa mirongo ine na gatandatu naje mu isi n'umuco kugira ngo abanyizera bose ntibaziragume mu mwiza yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu naho ngo kubwo urukundo imana yakunze abari mu isi niko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira nicyo cyatumye imana ku mwana wayo ngo aze hano ku isi adupfire ibi yarabikoze yarapfuye mugenzi nta kindi gisigaye uyu munsi atari uko witaba umuhamagaro ukaza kugira ngo ushobore gufatanya na twebwe mu rugero rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'imana mu gihugu cy'ibyiza uri ikiremwa kidasanzwe mugenzi ni wewe gishinga ntahe uyu munsi uhejeje kumvira zino nkuru ushobora nawe gushinga intahe ukerekana yuko imana ari nyarukundo ukerekana yuko imanza z'imana zigororotse ukerekana yuko nawe ukwiye guca mu nzira ya kirisito ugashobora kuba igishinga ntahe kugira ngo utsindishe yesu atsinde ariko kandi utegeza ushobora kumutsindisha mu kwerekana yuko iby'imana biragoye nta mategeko y'imana ntayo nokurikiza maze ukigumira mu byaha utegereza uyu munsi abamarayika barakwiteguriye igihe wumviriza rino jambo bararindiye igishinga ntaye cyawe kubera yuko uri ikiremwa kidasanzwe waremwe kugira ngo ushobore gushingira imana intahe mu kwerekana yuko ibyayo bigororotse mu kuyumvira ariko kandi mugenzi ugashinga intahe werekana yuko wowe uri ku ruhande rwa satani ariko nagira nakubwire yuko imana impera n'imperuka itegereza kurimbura icyaha kandi icyaha izokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacyo umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe ariko abagorotsi b'ubugenzi bazohabwa igihugu igihugu gihora ari ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza bwiza abakirijwe bazoba bahashikamye no kwizera umwami wacu yesu kirisito mu gihugu cyiza igihugu tuzotamba igihugu tuzotarika umunezero uturenge tuzokwama imbere y'imana tunezerewe ibi tuzobishikana ko kubera yuko tuzoba twizeye yesu kirisito mugenzi izere yesu icitwe umunsi noneho ntabwo ntumusabye uhoraho ndagusengera ngo kugira ngo kwizera kwawe ntiguhere ahubwo niwamara gukomera nawe uzuremeshe bagenzi bawe mwakire ijambo ry'imana mugenzi ubutumwa ni ubutumwa budasanzwe buhembura imitima y'abantu babwitabiriye mbega wahezagiwe wifuza gufatanya natwe muri ino nzira utwandikira ku nimero nziza kuza mu nyuma bariko baratanga pibisite y'ikiganiro uraza kuzumva urashobora guca uzandika hama ukandondera ikindi naho ushobora kubyandika muri komantere ni nk'uko wowe ufise n'ikindi kintu wifuza kudushikiriza kora jeme hano kuri video kugira werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro birafasha n'abandi hama kandi ushobore no gukora abone kugira ngo ikindi kiganiro gikurikira uzoshobore kukironkako ikindi nacyo mugenzi uhamagarirwa gukora ni uko ukora ku gakaze ka partage kugira ngo kino cigwa ukirungike mu magurupe cumi canke atanu ukirungikira bagenzi bawe cumi canke batanu kugira ngo mugenzi nabo bahabwe kuri ino mburi mu gihe twitegura twerekeza mu bwami bw'imana mu ijuru njewe hamwe nawe nabo nyine bagenzi bawe ntibaze basigare tuze tujyane nabo mu bwami bw'imana bwimirije vuba mugenzi ntiwakire ijambo ry'imana dusenge uhoraho mwami igitandara kizima wowe ushobora byose kandi utegeka bikaba ijambo ryawe rihegiye kuvugwa imbere y'uyu mwene data rimamushasha umutima wiwe muhenzagire kandi umuhere gutungana mu bwenge mwami muhere kumubera inyinshi w'ibibazo afise ntibarabagwara niba n'ibindi bibazo mwami ni umuhezagire kugira ngo nibura aronka kandi kanya ko gutuza yiyumvire ku by'ijambo ryawe kandi afate ingingo yo kugendana nawe yo guca muri wewe yo kugendera mu nzira itunganye twitegure gushika mu birimba byo mu ijoro turi kumwe nawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen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 gira nawe icyo uterereye mwa kino dukorera imana mu gukora paritaje kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi